Good morning, mom. Good morning Ben. Passport? Ito po. Preview. Your attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking areas. Thank you. <laughs> na si ma'am. Aba! Ito mga na-abroad na ito eh. Huwag na pariban. Huwag na pariban kaya huwag oh, na yung buko. Kailangan mo pa magparibag eh. Di na lang makontento sa itsura. Ikaw ga si ano? Si Hanip Pulot, Pukyutan, di mahilig. Oo, ayun ang po, oh, galing na ang hinaba ng pangalan mo, Ineng. Ay, nako. Eh, yun lang gusto ng aking nanay at tatay. Ining, umuwi ka na, upload. Oo. Ano? Ah, oh itlog. Hmm, galing si mama. Oh, mama, mukhang mula Hindi na ining at napakahaba ng pangalan mo. Nako, uwi na. Salamat. Okay, next please. Requirements. Napakagandang bata. Ang ganda ng nunal mo, ah, ah. Thank you po. Ang ganda. Parang sa atin. Magkamunal tayo. Ang mukha. No, kaya nga ini. Boy, lang yata. Pangatlo ka ini. Ikaw yung napakagandang bata. Mm, thank you po. O yung talagang, aba, iisa ang hitsura. Maganda ka dito, maganda ka sa personal. Wow, thank you po. Ina, po. Ikaw pala taga Batangas ini. Oo, oh, po. Eh, ako taga Banyaga. Saan ka naman sa Batangas? Ah, sa Banyaga. Mapalapit lang mo sa amin. Lemmy Riho. Eh, siya kababayan kita. Saan ka ba sa pupunta? Sa, ano mo, sa Finland. Ah, Oh, Finland! Oo. Oh. Galing, gandang bansa. Napuntahan mo, Europa. May bibisitahin mo ako doon. Sino naman? Akin ang jowa. Aba, yung kay Pore nun. Oo. Naku, napakaswerteng bata ito. Ah, at ikinakakuha ng foreigner. Ilang may visa ka nga at multiple pa ang visa mo. So, i-enjoy mo ang Europe ini at napakaganda sa Europa. Oo. Diyos ko eh, marami doon chocolate. Ikaw magdadala kahit isang tublo. <laughs> Siya, oo, oo. Gusto niya papasalubungan ko kayo. Ay, oo naman. Baka, mm. ako'y dalha mo din yung isang sakang chocolate. At pag hindi yan, ano, i-upload kitang bata. Eh, kayo, kayo, eh, kayo, may boyfriend na. Pwede ko din mo kayong hanapan ng boyfriend doon. Actually, wala. Ah, napakaganda niyo ho. Eh, kayo walang, ano, wala kayong boyfriend. Wala pa, eh. Kita mo namang di nga sila na apat sa lunal ko. Ang ganda-ganda. Ah, ano kaganda ni ma'am. Salamat naman. Siya, eh, ini. dahil ah, ikaw bagay na bagay ano. sa inyong, inyong mga outfit ang oh, gayaan. Ganyan hindi, talaga. Hindi, wala akong bulahin. Hindi, ho, oh, tunay ho. Oh, ako hindi hindi sinungaling. At huwag mong pagsasabi, ikaw ay approve ko. Approve na ko sa akin Siya, makakaalis ka na ng Thank you po. Okay. Maraming salamat. Thank you po, ma'am. Okay, Ineng. Ito na ang passport mo. Lumipad ka na sa pagkakas. po. Sige, Ineng.